哼，雕虫小技，竟敢班门弄斧！大威天龙，大威天龙，大罗法咒！ 天高地厚还在这儿，根本没把我放在眼里。果然马马虎。 大威天龙，世尊地藏，般若诸佛。 惹他马虎，飞龙在天。